donc euh, bah, on va faire la vidéo cap ou cap avec euh, bah, les papiers là. On va bah, en tirer au sort et puis on bah, va faire le cap ou cap demandé. Puis bah ça va pas être drôle en fait. Voilà là. <laughs> Bref. Euh, Je dois chanter une chanson à mon choix pendant 15 secondes. 3, 2, un, go c'est l'amour suprême. Dis-moi tu m'aimes. Je veux un jour je suis de... Supplément mortel. Bref, à mon tour, je vais devoir faire un mono sourcil. Donc je vais essayer. Tu vois, ça fait mieux. Hein. C'est un <laughs> magnifique mono sourcil. C'est pas beau.